Ты украл мою любовь, только ты Украсил ее в цвета красоты Достал до звезд, исполнил мечты Стал самым нужным, знаешь, это ты теплее твоих сильных рук Это лучше, чем сон, но с тобой наяву Я словно в первый раз в чувствах тону